लस्सी लस्सी लस्सी भी है जी लस्सी लस्सी दूध लोगे लस्सी दूध ले लो लस्सी बदल बदल पीछे देखनी पड़ेगी गुलाब का मना से डाल दूध मिला ना ना कटिए कटिए जिस दिन प्रदेश में आपकी सरकार बनी जैसे चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे बूढ़े मर ना जाइयो पेंशन भेजूंगा युवा साथियों कमजोर ना पड़ जाइयो जिस दिन प्रदेश में सरकार बनेगी पिचहत्तर परसेंट हर नौकरी में आपका रोजगार लाने का काम करूंगा बदलनी है